Magandang hapon, narito ang 24-hour public weather forecast sa inisyo ng pag-asa ngayong 4pm ng June 25, 2021. Ayon nga sa pag-asa ay asahan pa rin na makakaapekto ang southwest monsoon sa northern at central Luzon. As of 3pm kasi ngayong araw, mayroon pa rin ah, active tropical cyclone na nandyan sa may outside ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga ay si Typhoon Champi sa kasalukuyan ang location nito ay nasa 1,770 km east ng extreme northern Luzon at mayroon itong maximum sustained winds na aabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at mayroon itong gustiness or pagbugso na aabot ng 150 km per hour. Ang galaw nito ay patungo ng north-northwestward at 20 km per hour. Asahan pa rin ang cloudy skies na may mga scattered na rain showers at thunderstorms dito sa mga lugar na ito sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Mindoro Provinces, Batanes at Babuyan Islands. Ito pa rin ay sanhi ng southwest monsoon. Ang impacts nito ay maaaring magkaroon ng mga flash flood or landslide dahil sa moderate na or mga heavy rains na maaari nating maranasan. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay maaaring magkaroon ng partly cloudy to cloudy skies sa may mga isolated rain showers din or thunderstorm. Sanhi naman ito ng southwest monsoon or ng mga localized na thunderstorm. Pinag-iingat ang lahat dahil posible pa rin magkaroon ng mga flash flood or landslide dahil sa severe na thunderstorms. Narito naman ang forecast wind at coastal water conditions kung saan dito nga sa area ng extreme northern Luzon ang wind speed ay nasa moderate at ang wind direction nila ay patungo ng southwest. Ang coastal waters dito ay moderate na may pag-alo na 1.2 to 2.5 meters habang sa nalalabing Bahagi ng bansa ay maaaring magkaroon ng wind speed na light to moderate at ang wind direction nila ay southeast to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate, may pag-alo na 0.6 to 2.1 meters. Ang minimum temperature ngayong araw ay nasa 25.2 degrees Celsius na naramdaman kaninang 5 a.m. ng umaga habang ang maximum temperature ay nasa 32.4 degrees Celsius na naramdaman kaninang 1.40 ng hapon. Ang araw ay sumikat kaninang umaga sa ganap ng 5.29am at lulubog ito ngayon 6.28 ng gabi, habang ang moonrise natin ay sisikat sa ganap na 7.11 ng gabi at ang moonset natin tomorrow ay lulubog sa ganap na 6.42am. Para sa iba pang mga latest na weather update ay maaari niyong bisitahin ang DOST Pag-asa official Facebook page or sa pagasa.dost.gov.ph. Thank you for watching guys at mag-ingat tayo sa maaaring dulot ng sama ng panahon.